O programa Carboneto é a síntese do que o Idesan projeta para a Amazônia. A partir de um compromisso climático, a gente leva investimentos para a Amazônia que promovem uma nova economia, uma nova forma de produção conciliada com a natureza, levando melhoria de renda e melhoria de processos produtivos conciliados com a Amazônia. Meu nome é Orimar. É, meu nome é Antônio dos Santos Guerreiro. Eu sou José Alberto. Sou Manuel. Meu nome é Marisa, eu moro na comunidade Maracarana. O IDESAN ele vem trabalhando junto com as comunidades do Atumã. Hoje a gente tem cerca de 30 famílias envolvidas diretamente com o projeto e o programa Carbono Neutro ele não vem de uma criação de fora. Ele vem entendendo uma demanda produtiva de geração de renda e qualidade de vida dentro da reserva e a partir daí ele é criado. Então, entendendo as potencialidades dos ribeirinhos, a potencialidade das comunidades que ali moram, o programa Carbono Neutro ele vai buscar recursos fora para justamente poder viabilizar cadeias produtivas que sejam replicáveis até para outras unidades de conservação. A gente tinha uma área né, aqui que a gente tinha roça e depois de um tempo a gente parou. É uma forma também de descansar a terra, de colocar outras espécies Acredito nesse projeto, assim como eu também acredito, né? E, e que vai trazer um benefício enorme para a população. Eu acredito que já estou com três anos, o quarto ano, dentro do projeto, trabalhando e funciona. Para movimentar uma economia agroflorestal dentro da reserva, a gente tem instalado quatro viveiros e eles estão na posse de moradores ali dentro a gente tem pessoas que foram capacitadas em coleta de semente, armazenamento de semente. A gente já recuperou cerca de 27 áreas que antes eram consideradas improdutivas. Dessa forma, a gente consegue promover tanto uma economia agroflorestal lá dentro, através de plantios agroflorestais, mas principalmente de gerar toda uma economia associada a isso. O processo de, de conhecimento e a prática foi levando um resultado hoje é excelente para mim. Né? E tudo aquilo que vem da parceria é uma coisa boa. Plantar, porque é importante não só para nós aqui no Brasil, para muita gente. Eu cuido da Amazônia. Eu cuido da Amazônia. Eu moro no RDS do Atumã e eu estou cuidando do Amazonas. Moro na RDS do Atumã e eu cuido da Amazônia.